Ok, la prendete. La prendete. Emilio, rifarsi, primera pregunta. Emilio, una storia flagrante per la Repubblica Dominicana sobre Cuba. Tú has tenido un inicio del Caribe veramente impressionante. Te has passato en un cuanto a, la victoria, yo creo que es fue importantísimo, ya que, perdimos, ya que perdimos el primer día y en cuanto al, al, a la ofensiva mía, yo creo que, que, he estado, tú sabes, tratando de hacer el juego mío, a pesar de que he estado sexto bate, eh, siempre tratar de, estar en base, que, que es lo importante. Está muchas personas pueden decir que quizás la altura, Yo creo que, el picheo de ellos no tuvo, no el nivel de, de, que ellos siempre están acostumbrados, yo creo que esa fue la, la, lo que no lo ayudó a ganar los partidos. habían preparado para un juego mejor del equipo cubano, más rivalidad? No, yo creo que sí, todo el mundo sabe el calibre que, que, que, ellos tienen como, equipo y a ver a que, que ellos jueguen, que ellos jueguen, mejor pedazo. Mañana el partido ante Venezuela, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? No, seguir jugando ese, juego agresivo que nosotros hemos estado jugando y, tratar de, ganar el partido. ¿Tienen el abridor también. Pregunta. It's an incredible, eh, an incredible game Because uh, of budget. It ain't, it's your job. You pitch two games in the Dominican Republic, nowhere runs. You pitched today, seven innings, no runs. You were part of a no-hitter back then, the semifinals. You haven't been in baseball before that, in the past few months. How's it been for you? it's a dream, really. It's just, uh, you just go out there and you throw the best pitches you can and you use your defense and it's been I don't even know. I don't want to wake up. So. Um, definitely. I think uh, I thought maybe that the teams would be a little more like the team that won, but you know, adding players and being able to join the team was just a great experience, and I think it makes the whole league, the whole tournament even tougher. it just shows how tough the uh, the Caribbean Series is. Is that a team like Cuba can come in and just if you have a, if you have a bad inning or two, I mean the game's probably going to be over. If you haven't been ready, how have you been ready to pitch if you haven't been playing a day a few months ago? Well, I mean, I've been doing it long enough. I know how to get back in shape and I, uh, I pitched through July, and then I had a little baby girl, and then so I had some time off, but I was able to just fire back up like I was ready, getting ready for spring training. It just came a little quicker. So. <coughs> You have a lot of information about juvenile uh, players. Um, what did you use, hopefully, well, I was able to watch uh, two of their games, so I kind of saw some swings and how aggressive they were, but I kind of took it as they don't know who I was. And so I was going to use that against them and just throw, just try and keep the ball down and, and use their aggressiveness against them. Vamos con el manager. Sí. Un alivio para uh, ese equipo del Licey, del cuerpo monticular, ahora con estas siete entradas, descansando ese bullpen y que puede ser útil para los próximos partidos. Así, ah, así mismo es. Ah, ya uno dio una buena cantidad de innings donde solamente tuvimos que usar dos lanzadores más, así que eso no fue útil para el día de hoy. Sí. Tantas carreras en los Háblanos de esa ofensiva. Bueno, tenemos una ofensiva que, como hemos dicho, no tenemos muchos jugadores de poder, pero tenemos una ofensiva rápida, jugadores de bateadores de 300, donde van a tener en base cada rato y, eso eh, va a ser algo bueno para el equipo, ya que tenemos un grupo de jugadores que pueden estar en base y eso nos ayuda a nosotros a notar carrera. sé ¿estarán mañana en juego Nanita y Francisco Peguero? Ah, eso hay que ver. Nanita en el día de hoy trató de, prepararse y, todavía la, la, pierna le estuvo molestando. Eh, Peguero hay que esperar a ver porque eh, aparentemente hubo un problema estomacal donde tuvimos que salir del juego por eso. fue tan fácil vencer a, Cuba porque eh, dominaron todo el juego y casi lo ganan por, blanquear? ¿Fue tan fácil, así como dice el marcador, vencer a Cuba? Bueno, el, marcador dice todo. depende cómo sea el marcador, así fue la situación del juego a nuestro lanzador tuvo el dominio completamente de ellos y eso nos ayudó a que el juego tuvo, tuviera de un solo lado todo el tiempo. José, ¿qué se siente ganar un juego y con la semifinal? Bueno, se siente bastante bien. Hoy, como tú dices, fue un partido donde ganamos, ah, nos no hace la facilidad de, entrar a, los playoffs y tener la esperanza de, de discutir en una final. Vamos a tratar de ver si, nos sacan el manager cubano que estuvo ahí esperando. Gracias, gracias, Bonnie.